Radio Godella, 98.0 FM y radiogodella.com. A Radio Bodella, La Represa, un programa de debate, de diálogo, de reflexión y de introspección. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia per les pràmigues, amics, i amunt València, encara que sospite que els merengots esta setmana tampoc estem per a celebrar moltes coses, no, Miquel? Bueno, va ser un partit, la veritat, que jo el podria definir com el llevar un pos al futbol i el València posa als gols. I, i res, donar-li l'enhorabona al Xoto. <laughs> I res, i se, quedem emplaçats per, a, per al partit de, de la tornada. Molt bé, Miquel, però de tota manera jo crec que serà millor que siga el nostre convidat de d'avui qui decidisca o qui posa la crònica al partit d'este cap de setmana. Què tal? Com estem? Bé, eh, soc eh, Vicent Xilet eh, Torrent, eh, vaig néixer al Val el 7 del 7 del 77 i sóc periodista, des de l'any 1998 treballé a la, el, al diari Levante, vaig començar com a col·laborador de la delegació de, de l'Horta i ja després, des de l'any 1999, ja ininterrompidament fins ara a la secció d'esports. De, eh, soc redactor també i membre del, eh, del comitè de redacció de la revista eh, Panenca i també col·laboré al, al Lletra Ferit i sóc escriptor ocasional. He escrit el meu primer llibre este any, eh, Slow West, crònica d'una ruta americana. Molt bé, doncs comencem per, <laughs> molt polifacètic el nostre convidat d'avui, començant per la seva tasca professional, que és el, el diari Levante, i vas començar a, a com has comentat, o sea, prim, ara estàs en la secció d'esports, però primerament estàs dedicat més a, a un altre, no en els esports en, concretament, no? si contant-nos un poquet el, els teus començaments. Sí, jo estava, recorde que estava en primer de, de carrera encara, i, i me varen contar pues, que, que al Val, el meu poble, no tenia eh, corresponsalia al diari eh, Levante, i de manera completament eh, unilateral. Un dia me vaig plantar allí a la, a la redacció amb una fulla escrita a màquina sobre com s'havia desenvolupat un, un ple en, en l'Ajuntament d'Albal. Recorde que la notícia era algo així com que eh, el, el ple aprovava la celebració de bodes civils en el, en el Saló de Plens eh, tot i la eh, oposició frontal del, de l'alcalde, eh, Agustín Zacarés, en, a, en aquella època, i, i bé, vaig eh, presentar-me allí, vaig donar la fulla primera al, al de seguretat de l'entrada pensant pues, que eh, <laughs> això anava a repercutir eh, positivament en algo. Eh, ja l'home pues, va fer baixar a, al company eh, José Miguel Vigara i bé, la, la varen llegir, els va, els va agradar, va, va eixir el, al sendemà al, al diari. Eh, encara tinc retallada aquell, aquell primer, eh, aquella primera columna que, que en el que va eixir prou eh, resumida aquesta notícia i a partir d'allà començaren a, a demanar-me més, més cosetes. Salval també és un poble pues, que dona molt, donava en aquella època molt, molt de xoc perquè eh, l'alcalde pues, eh, solia fer uns... Eh, generar titulars una miqueta eh, tremendistes i inclús algun va acabar en, en, en caiga que en caiga i, i bé, no, i, i a partir d'ahir se va donar també la casualitat l'any següent que una companya eh, Anabel, eh, Anabel Brancas bueno, estava de, de baixa de, de maternitat, necessitaven gent a esports. Ja m'havien fet, eh, ja m'havien vist alguna croniqueta de preferent que havia escrit sobre, sobre l'Albal i, i ja pues, vaig eh, eh, començar ahir. Va ser també l'època pues, que el València comença a generar moltíssima informació eh, sobre el finals de Champions, eh, començar a guanyar lligues i demés, i, i necessitaven gent i ja quan s'anaven acabant eh, contrats anava agafant altres eh, col·laboracions i fins a l'any més o menys 2004 o així pues, que ja vaig eh, tindre contracte ja eh, indefinit i ja pues, eh, d'ahir fins, fins ara i continuant contant l'esport en, en València. Molt bé. Eh, podem dir que has agafat de pleno l'edat... Mm, dir daurada potser seria un poquet agosserat, no?, perquè el València té prou història, però sí que has agafat l'edat daurada moderna del València Club de Futbol, almenys no perquè fa als títols i a les finals disputades. Segurament hauràs viscut moltes vivències, moltes anècdotes en... Sí, eh, sí, la veritat és que tinc eh, de, de tota aquella època eh, sí que s'han... Eh, fou, fou, fou una època molt, molt, molt intensa, de pues, que tampoc te acabes d'assolir eh, i d'assumir tot el que estava eh, passant, perquè tot passava en una velocitat molt, molt ràpida, no, no acabaves d'assimilar pues, que les fites històriques pues, que se, se guanyava de, com de, de parlar lligues o arribar a finals de, de Champions, eh, quasi com si fora la, la normalitat. I jo si he de rescatar alguna anècdota seria en la tornada en avió després de guanyar la UEFA a, a Göteborg, que la cosa que més me va eh, impactar, que més me va sobtar, va ser eh, veure ja aterrant, eh, a punt d'aterrar l'avió a, a, a València, els eh, jugadors assomats a les finestretes de, de l'avió, eh, completament eh, embaladits per l'espectacle de tota una ciutat que estava en el, en el carrer i ja es veia tota la mare humana en els carrers de, de València que havia sigut a, a rebre l'os. Crec que és eh, la imatge que més pot eh, simbolitzar eh, que significa que, que un equip com el València siga, siga campió. A mi ixa, ixa final m'agafa en 15-16 anys i jo va ser uno de tants que va fer possible ixa imatge, no? Pot ser, podem dir. Després, de tota manera, no, no ha sigut tot eh, pues, eh, una edat d'or, Eh, després també he agafat la digestió posterior de tota aquesta època eh, gloriosa pues, que s'ha anat encadenant equivocació rere equivocació fins a arribar al col·lapse final d'estos últims anys que ha desencadenat en, en la venda del club. No obstant això, eh, crec, eh, rescate una frase de l'escriptor Ferran Torrent que sempre diu que, que el futbol a, a València és l'activitat social menys, menys esportiva mm. i, i d'alguna manera pues, els fets han acabat eh, donant-li la, la raó inclús eh, la trilogia que va escriure sobre eh, València a principis de la dècada passada eh, s'ha quedat inclús una miqueta curta mirant tot el que, tot el que ha passat eh, després i, i la veritat és que ara bueno, se respira com, certa pax eh, romana, eh, com la, la pau dels, dels cementeris, perquè ja no n'hi ha eh, oposició, tot sembla molt, molt tranquil, però jo sempre dic que, que, el, eh, que la sèquia de, de Mestalla, el seu pas eh, subterrani per, per l'estadi, porta lava i no aigua. I al final pues, el València sempre va acabar sent eh, notícia i no sempre per qüestions esportives. Mm -hmm. De fet, el, el podríem dir que, que una part fonamental de la, de la política valenciana està relacionada amb el València Club de Futbol, no? Grans figures han acabat en el Consell d'Administració del València, ara no després de la venda, però sí que em ve el nom Gent Comptar piles o... o sí, inclús... són, jo crec que són dos mons que, que se, que se connecten molt, eh, molt. Tant la política, no sols la política i l'esport, també també l'economia, jo crec que més que, eh, que hagin hagut pues, compartiments que, que hagin unit aquests dos mons, crec que s'han unit més en el tema eh, empresarial i sobretot hi ha un fet que ho canvia tot molt, que és quan el València arriba a la seva cima històrica l'any eh, 2004, que mm, molts constructors que estaven, que eren un poc el, el símbol d'aquesta eh, frenètica València de, de la Rachola, eh, jo crec que noten que, que tenien, tenien poder eh, econòmic, tenien molts diners, però els faltava saciar la vanitat social de sentir-se reconeguts. I, I això és el vot que, que, se, que peguen al futbol que sempre, bueno, des de tots els temps, no és una cosa que hem inventat així, ja ho va fer eh, Jesús Gil i, i tanta altra gent, que, pues, que al final donen donen el vot a aquest trampolí social que significa el futbol. En aquest aspecte podem dir que Juan Lloris va ser totalment pre, pre que se, Bautista Soler en la seva caricatura se queda curt i... No? Perquè vull dir, Juan Lloris és anterior a Bautista Soler, no? Perquè sí. es, es, es protegeix el primer o Sí, Primer crec que és el... limitada, societat no? Limitada. Sí, o sigui, crec que és del 99. Arribem 99, 2002 i això Ahir Bautista Soler encara era un semidesconegut i podem veure que el llegim avui en dia al llibre i és premedit. Pre... Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, no, la veritat és que eh, sempre el, el futbol eh, i sobretot les, les llotges, sempre n'hi ha molta mística també, per exemple, entorn al, al Bernabéu, això pues, que els grans eh, pactes, i no sols econòmics, inclús també d'estat, de, s'han gestat en, en apretons de, de mans i en, i en, i en, i en corbates, en, en, en llotges, no? que és on, on se reunís, és un, una miqueta no sé si es podria fer el símil dels, dels circs eh, romans on, i, i, la, i la part on, on eh, pues, eh, se concentrava tota la, la classe eh, pudiente, entre cometes, i, i al final pues, el, el futbol és que té una, eh, té una mm, caixa de, de so que és que ho, allí retrona tot. És, és, és un altaveu que tot eh, ho, ho multiplica i tot allò que passa al, al futbol agafa un relleu mm, completament eh, exagerat i això pues, eh, s'aprofita molt també des del punt de vista eh, polític i, i, i empresarial per a, per a treure'n treure profit. Una foto a una llotja pues, eh, probablement genera molts més titulars que, que, que en qualsevol altre àmbit. Molt bé, deixem de moment de l'equip merengot, però continuem parlant de futbol. Belgrado 76, què va passar en, aquesta en data i en aquest lloc? Sí, és la, la final de, de l'Eurocopa d'aquell any entre la eh, Txecoslovàquia i, i la eh, República Federal eh, Alemanya i és el, el lloc on se va cometre una de les grans insolències del, del futbol eh, modern quan Antonín Panenka va, eh, va pues, inventar un, un penal que, que va pegar la volta al món i que ja pues, l'ha marcat i l'ha perseguit per, per sempre. I agafant aquest exemple pues, de, de rebel·lia, d'invenció, de, de voler pues, eh, contar les coses i fer les coses des d'un angle distint, agafant i esperit. Eh, L'any 2011 es va fundar la, la revista Panenca, la revista de cultura futbolística panenca, que on ens varem aplegar pues, eh, mm, varios periodistes de, arreu de, de tot l'estat eh, espanyol, bueno, la majoria concentrats a, a Barcelona, que teníem una, eh, manera molt concreta de, de, de veure el futbol pues, en, no sols concentrant en el curt termini del, del partit, de la setmana, dels entrenaments, de les cròniques, de les rodes de, de premsa, sinó, sinó més enllà, perquè el, el futbol té, té un relat tan, tan gran i té tantes eh, visions, eh, una visió polièdrica que moltes vegades no, no, no sabem veure, tant a nivell històric, econòmic, social, polític, cultural, que, que bueno, eh, vàrem intentar eh, obrir aquesta <clears throat> esa senda així, així a, a Espanya. Eh, sí, que és, sí que és una classe de, de revista que en altres eh, països pues, ja tenia cert eh, eh recorregut, en, en Alemanya, Montse Freunde, en, en Anglaterra n'hi ha un parell, França, eh, Suïssa, Noruega... I, i la veritat és que bé, la Ventura ja dura eh, 4 anys i és un... Eh, és, és, és una empresa ja molt, eh, molt, molt consolidada i, ja banda pues, eh, gaudim de, de contar el, el futbol eh, en, en la manera que sempre ens, ens agrada llegir. Vol dir que seria com una, una visió del futbol no futbolística, <laughs> encara que siga un poc contradictori, com, com podria semblar dir així, però és com tot el que el rerefons, no? que pot sí, ser és, ha, és, ampliar, inclús... és ampliar el, la, la dimensió de la foto. Eh, moltes vegades pues, ens concentrem en allò que passa únicament en el terreny de xoc, que al, a la fi pues, és una, quasi una mera, mera anècdota. Eh, és, sol és un punt dels molts que van sumant en un fenomen eh, que, que és global que, i, que, i que té moltes altres eh, vessants i i, i també és una manera de dignificar també el, el periodisme esportiu que, que moltes vegades i, i en molt eh, mereixement eh, moltes d'elles pues, eh, sempre pues, eh, va, va acabar relacionat pues, en la, en el, en el eh, periodisme este nou que està triomfant pues de... Sí, de baixa qualitat, el sálvame sí, futbolístic que dic sí, jo, jugones i tal que... Sí, una miqueta pues, que... que inclús pot ser... Se, se frivolitza molt, uh -huh. eh, pues, eh, separa l'atenció pues, en qüestions que són merament mm, anecdòtiques que no haurien ni de per què ser notícia i ara passa un, mm, una, una circumstància molt, molt estranya que mai com ara eh, sabien disposar de tants minuts de, de televisió per a poder informar de, de l'esport i realment informació efectiva eh, i real l'espectador n'acaba rebent molt, molt poca perquè jo pràcticament, eh, per posar un exemple, resums de, de partits a l'antiga la, usança, com els que se feien en estudi d'estadio, en, en minut a minut, on realment veig es, què és el que ha passat en un partit, eh, no, jo no ho veig. O sigui, tot és que si els, dis, els disfraços de, de Halloween dels jugadors del Barça que porten com 4 o 5 dies parlant, eh, que si gestos, eh, eh, salutacions, tot el, d'una manera molt, molt frívola i poc, i poc respectuosa. I darrere de, de tot això pues, sí que se pot eh, tractar el, el futbol en este cas en, en una visió pues, eh, que aporte tots els matisos sociològics que té un fenomen com este. Sí, com podríem posar casos, jo que sóc granota, n'hi ha un cas que m'agrada molt, que és el de Carlos Caselli, que imagina que el coneixes. Sí, sí. I i, bueno, et, doni, però... et doni el pèsame abans, que no, que no, <laughs> que no sí. puc el derbi. Sí, però vull dir, el cas de Carlos Caselli podria ser un cas, o per sí, exemple sí, el llibre sí. de, de Quique Peinado de futbolistes d'izquierdes... Sí, per exacte, exemple, sí, són... sí, no, el, de fet, eh, eh, Caselli ha estat un, és un dels entrevistats estos quatre anys a, a, a Panenca i, i d'aquest estil pues, hem tret eh, moltes altres eh, històries. Jo mateixa vaig tindre ocasió de, de poder entrevistar a Cristiano Lucarelli, que fou un jugador de passe efímer en el, en el València, però que després a Itàlia va ser molt conegut tant pels, pels seus gols com per les conviccions eh, polítiques que va manifestar eh, públicament. I, i així pues, doncs, n'hi ha moltes més, moltes més històries. Eh, a Panenka, per, per lo que ha sigut la, la meva experiència, eh, he pogut parlar també en una breu entrevista per motius de seguretat tampoc es va poder allargar molt més en, en Roberto Saviano, pues, que em va contar tota la seva experiència vital relacionada amb el, amb el Nàpols i, i no sé, n'hi ha mol, eh, molts més eh, reportatges com no sé, el, la, eh, la passió futbolística dels xiquets emigrats eh, exiliats a, a l'URSS en, en, la, en, la guerra, en la guerra civil, eh, pues el primer partit que, eh, que va escriure eh, sobre ell eh, Xavier eh, Aldecoa, que va col·laborar a la, a la revista de, de la selecció de, de Sudan del Sur, i, i així pues, eh, moltíssimes més, més històries i és que moltes vegades insistís que això s'infravalora pues, tota la potencialitat d'un fenomen eh, global i que pues, abarca moltíssims àmbits com, com el futbol. Sí, per exemple, a mi hi ha un programa que m'agrada molt i per a la gent que, que m'ho que podria ser un símil que és Informe Robinson. Exacte, sí. Que se podria, Panenka podria ser com una plasmació de... En paper, en paper d'un programa així que jo he vist sí. reportatges molt bons sobre l'Alaves famós de, de la final de la UEFA o el famós gol, el famós gol d'Espar va ser en, en el Mundial del 74 quan la RDA li guanyà sí. a la RFA. Se podria, m'imaginer que Sí, que sí, la els... gent per a que mos sentís que no conega ni la revista ni, ni, el, ni el programa que acaba de comentar podria ser com, com una visió del futbol que inclús pot ser molt més entretinguda que un, que un partit. Sí, no, i, i no, soles, eh, no soles són també temes referits al, al passat, sinó que, per exemple, n'hi eh, ha, eh, ha, hi, ha informació perquè, perquè tampoc vull que s'entenga pues, com que és una eh, revista pues mm, de nostàlgia eh, eh, futbolística, sinó que mm, també hi ha moltes eh, lectures que són molt, molt panenca, que estan referides al més immediat present, com per exemple no sé, el, un dels rivals del, del València este any en la, en la Champions, el, el Zenit, pues, també han tret reportatges de com el seu eh, patrocinador ha anat, eh, eh, Gazprom, ha anat pues, eh, acaparant poder internacional servint-se també del eh, trampolí propagandístic del, del futbol en la seva imatge. I, i bé, sí, és, bé, sobretot això temes de històrics, eh, culturals, eh, sociològics, i insistís, pues això és intentar fer una mirada més, més ampla eh, sobre, sobre un fenomen pues, que, que, ho, que ho mereix. Perquè, de fet, abans hem parlat de de futbolistes, diguem, amb una personalitat molt marcada, com pot ser Cacelli o... Lucarelli. O, o Lucarelli també, però per exemple tu també has fet una entrevista a Carboni que ja només llegint el titular ja sabeu que és eh, antològica. Vull sí, dir. sí. Sí, va ser una... Més que una entrevista, jo sempre dic que va ser com una conversa, no? Perquè va ser una conversa molt eh, relaxada, recorde a, a la plaça de, a la plaça Doctor Collado i, i allí pues, eh, l'home pues, va ser molt, molt sincer, no únicament de, de tot el que havia viscut i patit al, al València, eh, sinó, sinó a banda doncs, sobre el, el seu costat més personal i les eh, conviccions eh, polítiques que, que també té, que són eh, con, eh, molt contràries a les de, a les de, a les de Lucarelli, però eh, a mi el que em va agradar també eh, és, és això, no? que es manifestara de, de manera molt noble i molt eh, directa i, i, i també pues, eh, tomba també pues, el possible tòpic de que també la revista tinga certa... Eh, Serveix d'esquerres, no? Sí, sí, que que igual per acumulació eh, de, de temes sí que podria dir estadísticament un poc aixina, però, però també, pues, eh, de fet, al mateix eh, Lucarelli li vaig acabar preguntant si se n'aniria de, de canyes algun dia en Paolo Di Canio, que és com el seu... Eh, antítesi. Sí, l'antítesi. El Salva Ballesta italià, podríem dir. Eh, sí, però eh, Salva Ballesta al seu costat podria ser la, la passionària, pràcticament. Sí, sí. I Y, ¿no? y, y me va dir que sí en valoraba eh, precisamente eso, pues, que son dos persones que mol, mol semblants en el sentit de que, de, que van, de que van de cara, de que son un poco los líderes de la eh, manada, de que son mol nobles, de que no son hi, eh, hipócrites, que no lo que diuen eh, ho, o pensen y van, y van de cara Y, y, y una miqueta també eso és lo que va vaig agrair d'aquella entrevista en, en Carbonic, en tota naturalitat eh, eh, pues, em, em parlava de la seva amistat en, en, en Francisco Camps i, i de tot. En aquella entrevista crec que va ser l'any 2011. Sí, dels números. Sí, i el número 8 o per ahí. I, i estava pues, eh, tot el tema de la Gürtel i del Chuy, el que estava sent eh, eh protagonista Camps en ple, en ple auge. I una, una entrevista que vaig llegir jo, Aixina, per comentar ràpid, és, sí. és una que va fer a un polític, al, a Garzón, si no m'equivoque. Sí, va en, ser en, en l'últim número. En l'últim número. I la, és una, res, una pregunteta breu. És, els polítics sempre li preguntem igual per coses futbolístiques o personals i en seguida deriven a, a la política, estan com en campanya permanent i és, és la pregunta és, és fàcil entrevistar a un polític i que no se te derive en seguida cap a, la via política? Depèn, depèn dels, dels polítics i depèn també de la, de la passió en la que visquen el futbol perquè bueno, ara en, en relació al, al derbi de la ciutat eh, vaig fer també un, un, un reportatge en, a, a Levante pues, intentant veure eh, de quin equip eren els 99 diputats de, de Corts eh, valencianes i dins d'aquesta d'aquesta enquesta que va dur prou, prou treball, pues, també veies que, que això, que n'hi havia qui gastava simplement el, el futbol com una eh, pose, però que, que realment no li interessava tampoc eh, massa i que pues, igual sempre intenten quasi més, eh, diria que futbolitzar la, la política que, eh, que altra cosa, però després hi havia casos pues, de, de gent que havia sigut àrbitre que havia sigut eh, jugador, que era soci des dels 4 o 5 anys de, del seu equip. I, i bé, sobretot jo crec que depèn de la personalitat i, del, i de la relació amb el futbol que ha tingut el polític de, de torn. Una enquesta que, vull dir, se va, se va reproduir en forma de graelleta, no? que posava uns gràfiques d'això, va ser sí. prou compartida en les xarxes socials? Sí, sí, no, la veritat és que és, són jo la veritat és que crec que són aspectes que són merament simbòlics i anecdòtics perquè el que s'ha de valorar d'un polític és que, pues, eh, que no tanque ambulatoris, que els carrers estiguen nets, que la gent tinga, tinga treball, però la veritat és que sobretot per la... varen haver dos aspectes eh, pues que Ximo Puig reconeguera que és aficionat del Madrid, algo que ha reconegut en naturalitat tota eh, la vida, però que ara ha cobrat certa dimensió perquè és, perquè és president de la Generalitat. I, i clar, n'hi havia molts comentaris a Twitter que ens mencionaven als, als dos i li pegaven molta canya i després les 11 abstencions de, de, entre els 19 diputats de, de compromís que va ser també molt, molt, molt, molt, molt, molt comentat i que molts eh, usuaris de Twitter identificaven com una manera d'amagar que molts d'ells mm, suposadament eren del Barça. És curiós perquè precisament els més capdavanters de compromís, que serien tant Mònica Oltra com Enric Morera, Enric Morera fan confés del València Club de Futbol i Mònica sí. Oltra accionista. Sí, accionista que va baretar les accions de, de son pare i la veritat és que en, per el feedback que va haver en xarxes socials Compromís se va en dur pues, prou galtades quan va ser l'únic grup polític, tot s'ha de dir que, que els seus eh, integrants, els que sí eh, votaren, tots votaven per, per equips eh, valencians. Eh, estava el cas també, bueno, Fran Ferri també és de, del, del València, eh, Mireia Moya de, de l'Elx, que és inclús eh, abonada, eh, hi havia altre cas del, del Villarreal, que ara no recordo el nom, però, però sí, no, va, va ser, va ser una, una cosa prou curiosa i a banda també per atraure inclús les pròpies conclusions eh, sociològiques, entre cometes, perquè segons el, el partit s'orientava molt eh, Podemos, pues era molt eh, Barça i eh, Barça i Levant, eh, eh, eh, Ciudadanos era també pues, una miqueta, eh, tenia un poc pues, esa visió eh, una miqueta nova de la política, però que, pues, que orientaven pues, que hi havia també una miqueta de pues, aficionats de l'Atlètic de Bilbao, Barça, Madrid, era com una cosa molt, molt, molt rara, era molt, molt estrany. No, I la veritat és que va, va ser molt, molt comentat i, i pues, un, un tema que sempre ha sigut una miqueta eh, tabú perquè hi ha qui es postula molt eh, clarament, però i en el passat hem vist casos com el de eh, Zaplana, pues, que molta sabía que había sido incluso socio fundador de la peña madrista de, Benidorm y era algo que, pues, que el assessors tenía en la lliçó presa de que ese secret no, no ir eh, a la llum. De Fed cuando el Valencia guanya una de, una de les eh, en Mestalla, y había cert eh, run-run y no era encara una época de sarses sociales ni de, hashtags, pero pues, que Zaplana era en Madrid, estaba bien repartit con paperech y tal, per allí per fora del camp i Zaplana la manera que va fer de poder acallar isos eh, isa possible bronca que tant li preocupava per l'aspecte estètic i personal eh, ho, va, ho va callar tot pues, eixint eh, agafat del braç del soci número 1 del club. I continuant amb la, amb la versió de revista, eres col·laborador també de, sí. de la revista Lletra Ferit i uh -huh. què ens pots contar també d'esta revista? pues és, per a mi, una de les eh, millors revistes des del punt de vista també eh, qualitatiu que es fan a, que es fan a València, en valencià, en vocació valenciana i que també és molt polièdrica. Tracta pues, l'actualitat, la, no sols l'actualitat, la, sinó també pues, eh, el, tot, eh, totes les, vessants eh, literàries, històriques, eh, culturals, eh, socials, en, en una nòmina de col·laboradors realment eh, envejable i que, i que bueno, sols cal parlar pues, de, de Vicent Baidal, Toni Sabater, eh, Felip Benz, Vicent Molins i tants, eh, Josep Vicent Miralles i tants altres pues, que, que fan un producte que crec que és molt singular, que jo no crec que hi hagi a València una revista eh, semblant i, i, és, i és un goig eh, llegir-la. Llàstima és que sol siga semestral i que no la puguen gaudir més a sovint. Vicent Vaidal, que va ser el nostre conill d'Índies al programa pilot i que ens ha, ens ha facilitat una pregunta que vol fer-te i que ara en seguida podrem escoltar. Hola Vicent, recorde que tu i jo ens vam conèixer a Florència, quan jo vivia allà i vos doncs vas convidar a una sèrie de persones i periodistes als quals encara no coneixia físicament, sinó que ens coneixíem a través de blogs i d'intercanvis cibernètics, a passar allí una meravellosa setmana fiorentina. També recorde que la mateixa nit que vau arribar, crec que era un dimarts eh, a les 2 de la matinada, a banda de presentar-nos per primera volta, Eh, en compte d'anar a dormir, eh, vam obrir una botella de vin santo i un paquet de Cantuccini d'allí de la terra i sobretot tu vas començar a contar històries estrambòtiques, eh, excèntriques i anecdòtiques sobre el món del futbol, de representants, de futbolistes, també sobre empresaris importants de la societat valenciana i ahir vaig descobrir la teua increïble capacitat per a contar històries. I el que voldria saber és si, per una banda, si aquestes històries alguna volta veuran eh, la llum en forma de llibre o d'històries que contar en algun lloc i també si recordes alguna d'aquestes històries i la pots contar ara. Gràcies. Sí, no, la veritat és que Vaidala ha rescatat del baul dels records una, la història d'una botxeria, no? Perquè eh, Bé, ens plantarem allí, recorde José Luis García Nieves, també company, periodista i amic, eh, i, i Felip Benz, ens plantarem en, en Florència, en, en una de les, en, en una vila als, eh, al, als afores, en, en, una, en un emplaçament eh, màgic i, i, i privilegiat, i sense que ens coneguera el senyor Baidal, ens va oferir, ens va obrir les, les, les portes eh, teníem relació a partir, com, com ell bé, bé ha dit, eh, del món dels, dels blogs, que en aquella època pues, tenien molta efervescència, varem estar en, en contacte en ell i a partir d'ahir va sorgir, a partir de tots aquests blocs ens agrupàvem en una espècie de secta pantagruèlica anomenada la, la Gretina Comèdia i volent, eh, volent incorporar a, a, Baidal, pues, eh, i ens va convidar di eh, directament allí sense que ens coneguera personalment a cap dels, dels tres i a partir d'ahí pues, va, va sorgir un, un germen pues, que ha dut a, pues, a moltes iniciatives eh, comuns i, i a plasmar eh, eh projectes, inclús com, com el del eh, Lletrafrit. Recordo també molt bé aquella, aquella eh, primera nit que abans de, de plegar a, a, la, a la casa senyorial on, on vivia Baidal en, en aquella època. Eh, varem travessar tota, en taxi tota una Florència desèrtica eh, de, de nit i, i ja pues, eh, a l'arribar allí eh, eren les dues de la matinada, com bé ha dit Baidal, i ningú de, de, de nosaltres tenia, tenia son i varem fer una, miqueta de, de brainstorming parlant cadascú de, del que feia, de qui, de qui era i, i sí que recorde pues, que vaig contar moltes, moltes històries, anècdotes relacionades un poc amb la meva trajectòria eh, professional, però que la naturalesa <laughs> d'algunes de, de les que se varen contar no, no sé si se poden eh, desclassificar, però sí, era tot eh, relacionat una miqueta en els, eh, personatges que, que envolten al, al futbol, de, de històries pues, de, de viatges, d'anècdotes prou, eh, prou, prou impactants i que, i que tal vegada, igual mirant al, a llarg termini, sí que podrien desclassificar-se en forma de, forma de, de llibre i, i seria, un, seria un llibre que, que probablement eh, pues no tinga eh, aspecte massa versemblant perquè les, les històries que te vas eh, trobant dedicant a este ofici, algunes d'elles són flipants. O sea, que podríem dir que, que tenim una exclusiveta per la forma... I és que igual, que no, pot bueno, ser o son, no, vull dir que son, podria no, donar... No, però són, són històries pues, que... Anècdotes, molt, molt, no? Sí, anècdotes que moltes, molts que dedicant un poc a este, a este món molts altres periodistes també també coneixen i que formen part un poc de la història eh, paral·lela i silenciosa que acompanya al, al periodisme i inclús també diria pues, que en, en altres mons com, com la política o la o, o l'economia probablement pues, també hi ha gent històries d'este estil i que, i que de vegades pues, eh, en tot cas poden ser eh, material de eh, futur de, de guió de, o de llibre. Sí, de fet, jo considere, bueno, és una impressió meua que mol, molts dels llibres de Ferran Torrent inclouen veladament anècdotes d'aquest estil o, o, o no és que les inclouen, sinó que inclús algun llibre s'ha basat en, en alguna història que s'ha pogut eh, Sí, no, no, la veritat és que és, eh, són Son historias pues, que están están siempre siempre ahí, moltes voltes no eh, son eh, ellas eh, también pues, un, un gran número de, de pero siempre siempre tenía una patina ahí de, de, de secretisme, de, de pacte no escrito, que, que no les fa eh, que isquen a la, al en público pero que sí que cobren, cobren vida pues, en, de, de forma literària quan arriben al, al gran públic tenen esa, ese eh, aspecte pues, d'exageració de, de que és impossible que puguen passar aquestes coses, però, però en realitat sí que eh, encara que tinguen una visió una miqueta eh, aparentment distorsionada, moltes d'elles podrien cobrar vida en la realitat perfectament. Molt bé, Vicent Xilet, d'Albal, eh, redactor de la revista Panenca. Sí. això ens sona molt a Un dinar un dia qualsevol, que és l'últim llibre de Ferran Torrent. <laughs> Sí. Podries explicar per com pot ser que en aquesta entrevista cada 10 minuts estiguem esmentant el seu nom? Sí, eh, bueno, eh, Ferran Torrent, eh, a banda d'un magnífic escriptor i, i referència absoluta en la, en la cultura eh, valenciana, també és, eh, també me toca de prop perquè és és tio meu, és eh, germà de, de ma mare i pues, he pogut també créixer envoltant-me també d'un poc de totes les històries que, que conta els seus llibres. Molt bé. Em... Estem parlant abans de totes les històries que no se sap si se poden publicar o no, però que sens dubte donarien per un llibre una de les cases que podria editar este llibre seria Llibres de la Drassana, no? Que és un poc el projecte este que ha eixit de, abans comentàvem, Lletra Ferit i la Cretina Comèdia. Explica'ns també un poc sobre Llibres de la Drassana. Sí, Llibres de la Drassana pues, és, és el projecte editorial nascut de la iniciativa i de, i de l'entusiasme pues, del Consell de, de Redacció de la revista eh, Lletra Ferit i la veritat és que és un projecte molt, eh, molt il·lusionant, eh, que ja en la seva curta vida pues, està aportant llibres i, i publicacions que són realment eh, excepcionals, que estan ja inclús eh, obrint-se un lloc important en el, en el mercat, i, i, però més enllà inclús de, de números, vendes o, o estadístiques, jo parlaria del tema eh, qualitatiu. Estan eixint eh, llibres que realment jo si haguera de, de triar-ne un, probablement seria injust, però hi ha un que m'interpel·la molt, molt de prop també, que em va eh, conmoure molt, com és la balada de, del Bartorino, de, del meu amic eh, company Rafa La Huerta, que realment és, és una obra d'art que en, en altres, tal vegada en altra llengua, en altra ciutat, pues, tindria un ressò espectacular i no té per a mi res que em veig ara obres i referències eh, literàries com Fiebre en les grades de, de Nick Horby. Ja ho dic molt sincerament, sí, crec que és molt, molt bona. Estàs escoltant La Represa, un programa de trellat. Bé, continuem en la represa i com has dit abans en la teva presentació has escrit el teu primer llibre que sí. es diu Slow West i que primer de tot conta'ns per què un llibre de l'oest. Sí, la veritat és que la idea del llibre va sorgir de forma posterior a un viatge que, que vaig fer de Seattle a San Francisco anant sempre per la carretera 101, que és una carretera, una de les, no és una ruta tan coneguda com altres tipus, no sé, d'anar de, de costa a costa o el triangle eh, lo, Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas, però és, eh, és, és una ruta també molt, molt interessant que enllaça ciutats i, territoris també màgics i ja, ja després, eh, comptant el viatge als amics de, de Drassana, ells varen veure també la potencialitat que tenia tot aquest material per a poder eh, ser, ser un llibre en el futur. Jo la veritat és que no havia pres apenes punts de, de, de viatge, però a partir d'allò que recordava i de les eh, milers de fotografies que havia fet vaig poder reconstruir un poc tota aquella eh, peripècia. La veritat és que el llibre és la resposta a un triple desafiament, perquè eh, per una banda, eh, dedicant-me al, al periodisme, pues, eh, sentia la necessitat de, de, mm, del repte d'escriure de, un, un llibre i traspassar un poc la frontera de les cròniques, entrevistes i reportatges i notícies diàries de la, de la premsa. Per altra banda, eh, volia fer un llibre que no fora de, de futbol, encara que el futbol puntualment salpica algunes de les anècdotes de, del llibre perquè forma part del, del meu eh, bagatge i després la tercera pota era eh, poder escriure un, un llibre en valencià que és la, la meva llengua, la llengua en la que vaig, escriure, eh, vaig aprendre a escriure i, i parlar i que en els últims anys i per pues, sa eh, presència diària i continuada del castellà en la meva vida pel, pel treball que tinc pues, havia deixat un, un poc de, de banda i no, i no m'ho podia permetre. Abans has parlat de, dels teus amics de Drassana, dels nostres amics de Drassana, i la veritat és que el teu llibre té un prologuista de luxe, que és eh, Toni Sabater. Sí. També has parlat abans de l'excel·lent llibre de, de Rafa La Huerta, que és la balada del Bartorino, però Dies, el dietari de Toni Sabater, que és el seu primer llibre, tampoc té res a envejar-li aquest llibre. Sí, sí, és, és un llibre mm, d'una qualitat literària altíssima i que, i que a banda té, té, un, té un estil que per a mi l'emparenta molt en, en Vicent Andrés Estellers per aquesta manera eh, poètica de descriure pues, fets eh, quotidianis, totalment. Eh, quotidianis, del fet de, de, de créixer, de, de viure, i, i és, per a mi, aquest llibre és una, és una xicoteta gran xoia. Com diem, un prologuista de luxe, eh, en el, en el seu text, al pròleg, diu diverses coses, jo crec que està molt interessant. Fa un repàs sobre un poc sobre la història no? dels llibres de... de sí, i és un gran lector, sí, de, de llibres de viatges i, i fa algunes reflexions. Una de les reflexions que fa és que els llibres de viatge no són o no han estat històricament considerats com literatura estricta. Suposa que estaràs prou en desacord amb aquesta afirmació, si bé, òbviament, ell matisa molt i en la seva erudita reflexió sobre els llibres de viatge. Què sí, ell, ell fa una ferrissada de defensa d'aquest gènere en, en el pròleg i, i estic completament d'acord en, en Toni perquè, bueno, històricament el, no se consideraba la crónica de, de viajes como un mm, como una cuestión literaria eh, erudita o al, o al nivell d'altres eh, gèneres, igual del, del mateix fet que, que moltes vegades la, la crònica periodística o el que parlàvem abans també pues, de, de que no se puga eh, considerar el periodisme esportiu com un, registre mitjanament serio, pues, eh, en aquella època i salvant un poc els anys i la, i la, i la distància, eh, es podia considerar també pues, que històricament el, la literatura de viatges no havia tingut aquesta consideració. Però bueno, simplement repassant la nòmina d'autors que, que cita eh, Toni en el, en el pròleg, pues, eh, ens fa concloure pues, que no únicament és un gènere a, a l'altura, sinó que a banda té una qualitat i un prestigi indiscutibles. En aquest repàs històric també, també fa un repàs sobre els interessos dels escriptors de llibres de viatge, sobre com en Europa normalment a principis del segle XX o finals del XIX els que escrivien llibres de viatge solien ser autors del nord d'Europa que anaven cap al sud d'Europa, normalment França, Itàlia i Grècia, Espanya sí. deixen un poquet al marge, en la recerca de, diguem, les arrels clàssiques d'Europa. De, en canvi, a la segona meitat del segle XX, els llibres de viatges comencen a anar, probablement perquè entren nous autors més joves, cap als Estats Units d'Amèrica. Per què has elegit tu els Estats Units d'Amèrica també per al teu llibre de viatges? Sí, eh, la veritat és que tots hem crescut el, en, tenint la imatge referencial d'Estats de, Units com una espècie de, de, de meca. Eh, ja cap a la segona meitat del segle XX i tot el pes i la influència que han tingut els Estats Units a nivell cinematogràfic, eh, literari, eh, social i de qualsevol altre ordre, pues, eh, l'ha col·locat com un dels punts eh, referents als que, als que eh, orientar-se. I, i d'alguna manera sí que pues, eh, tota la mística i la llegenda dels viatges en, en, en carretera, pues, en la solitud dels cotxes, que també te porta a una pròpia introspecció del, del que va eh, conduint en la carretera i en tot i ser territori que no se pot donar abast i que és tot un subcontinent com, com els Estats Units, pues, ha creat tot una, una llegenda, un mite, una, una mística pues, que atrau com un, com un imant eh, cap allà i, i és un dels, dels aspectes pues, a mi també m'agrada molt eh, conduir eh, no m'importa pues, fer milers de, de quilòmetres d'una tongada i, i és un de, dels aspectes que volia conèixer personalment i que, i que s'han correspost en, en allò que diu tota la mística d'estos viatges. Llavors podríem dir que les típiques estampes americanes de grans, grans, grans carreteres és certa i, i les patir, bueno, patit o disfrutat. Sí, eh, és, és certa, però en el cas de la carretera Sentú hauria de dir que és, és una carretera que, bueno, que al adaptar-se constantment a, a la forma del, del litoral de, de la costa perquè va pegada, pegada, pegada, pegada a la costa. Eh, hi ha un poc de tot. Hi ha moments que, que és una carretera ampla de 4 o 5 carrils que pues, eh, que el, en el que vas eh, a soles o en, o en més cotxes eh, segons els nuclis urbans que, que vas atravessant, però en altres moments era una carretereta d'un sol carril pegada a uns penyassegats espectaculars amb un buit eh, a l'altre costat on es veia tot, eh, tot l'oceà i que feia realment impressió, més, més a mi que tinc una miqueta de, de vertigen eh, i, i, i, i algunes fòbies que estan eh, reflectades de manera autoirònica al, al llibre i, i eh, podien vindre camions de troncs de, de cara i tal i sí que pues, és, tota, és, tota una, és tota una peripècia i, i, i a banda es crea una, insistis, una relació molt, molt particular entre, entre, el, entre el, el conductor, eh, el cotxe, la, inclús al cotxe li van posar nom, el, i la, la, tota la, el, un poc el, el relat íntim i, i privat que fa que eh, realment el llibre confluïsquen dos, dos viatges. El, el viatge que vas eh, coneguent per tot allò que vas veient i, i descobrint i un viatge paral·lel format de, de records eh, que, i, i moltes al·lusions pues, al, a la meva pròpia eh, trajectòria vital. Eh, molt, eh, molts lectors m'han comentat que han descobert en aquest llibre moltes coses dels Estats Units, però també moltes coses sobre, sobre mi. I, i és, i és algo pues, que, que tampoc tenia l'objectiu inicial quan em plantejava el llibre de, de fer este, esta doble eh, narració que va eh, intercalant-se i pegant voltes com eh, adaptant-se un poc també a les curves de la pròpia carretera, sinó que va sorgir de, de manera espontània i natural. Molt bé, com diem, el, el llibre recorre la carretera 101 dels Estats Units, que és la 101, 1 o o sí. que també és el codi que s'utilitza per a iniciar un aprenentatge en sí. un en un gir, podríem dir, literari, i un altre dels girs literaris és, com has comentat molt bé, el nom que li posareu al, al vostre cotxe de lloguer, que és Tia Seaman, que sí. és el gos dels exploradors Lewis i Clark. Exacte. I que realment el cotxe era un Ford Fiesta, no? Vull dir també un sí. cotxe probable, no de fabricació nacional, no? Perquè ells estarien fets als Estats Units, però una cosa també que queda un poc de casa. Sí, sí, sí, no, la, la veritat és que l'aspecte pot quedar molt eh, anecdòtic, però a mi sí que ho considerava també com a lector de literatura de, de viatges eh, que al, a la fi pues, el cotxe ha de tindre la consideració i la categoria i la etiqueta d'un viatger més i varen pensar que havia de tindre algun nom, de la mateixa manera que Steinbeck li va posar Rocinante a la caravana amb la que va fer un viatge de més de, 3, de, de, per més de 30 estats per, per Estats Units Eh, el Che Guevara también le iba a posar la poderosa, si no recuerdo mal, a la, moto en la que el seu eh, Alberto Granados pues, van descubrir en un viaje iniciático de juventud toda tota, tota Sudamérica y si habían de posarle algún nombre nom al nuestro coche era, había de ser mm, Siman porque es como un poco el, símbolo de, aquella gran eh, travessia que, que varen fer els expedicionaris Lewis i Clark a principis del, del segle XIX per a eh, descobrir i ser territori misteriós i llegendari que era, que era l'oest i donant la circumstància de que ells varen aplegar, varen eh, veure per primera vegada l'oceà en un poble que s'anomena Seaside, que dona la casualitat i érem desconeixedors de, de la història, la meva novia i jo, i, i la vam conèixer una vegada plegats allí perquè n'hi havia una gran estàtua dels dos expedicionaris que nosaltres també vàrem descobrir eh, l'oceà eh, eh Pacífic per primera volta en les nostres vides en, es, en, ese, en ese poble el que vàrem aplegar des de Portland quan fèiem ja la segona o tercera etapa del viatge. El llibre, com diem, està fàcil d'anècdotes, no podríem dir? És un, viatge, és un llibre de viatges a l'ús, però també eh, afegeix molt detalls autobiogràfics, com bé has comentat. Sí. Podem... I un altre dels recursos que a mi me sobta és que els títols dels capítols és, una, és un nom d'una cançó. Sí, sí sent un, <clears throat> un viatge, més un viatge per, per carretera, crec que li pegava molt que més que mm, titular pues, cada capítol per alguna anècdota de, del viatge, eh, posar-li eh, incorporar-li la seva pròpia banda, banda sonora a banda. Inclús diria que eh, la duració de lectura de cada capítol se pot adaptar més o menys a la duració de, de cada cançó i, i, a, ah, i era una manera pues, de, de fer pues, que cada cançó pues, anara acompanyant mentalment la, la lectura i d'intentar pues, que el lector fora un més dels passatgers del nostre Siman. Val a dir que l'elecció de cançons a voltes és un poc desigual, no? Per exemple, hi ha un dels capítols que parla sobre si el que sí que és veritat que el, el grunge de Nirvana crec que era, li quedava sí. com un guant. Sí. Tu comentes en una de les pàgines del capítol que quan vivies a Nova York no identificaves aquesta ciutat amb la imatge que tenies uh mhm. -huh. fins que no pregué Molins en la màquina de fotografiar i va fer fotografies en blanc i negre. Exacte. Jo probablement no he identificat Seattle al llibre fins que no m'he posat a fer la segona lectura del llibre, no? perquè en internet està la banda sonora, diguem, la banda sonora, no la de la, del llibre, sinó que la que has llegit tu i se pot sí. fer l'experiment de llegir el llibre posant-se cada capítol la música. Jo no he descobert Seattle fins que no me posin Nirvana de fondo, però val a dir també que hi ha alguna elecció d'algunes cançons, com pugui ser l'himne del Real Salt Lake, sí. que és un poquet surrealista. Sí, sí no, la, veure, la, la veritat és que eh, Seattle costa també d'identificar perquè Seattle és una ciutat molt distinta en, en estiu. És una reflexió que, que també faig que pues, eh, jo tenia també al cap la referència de les cançons grunys de, de Nirvana en tota aquesta sordidesa, aquest toc d'autodi, eh, aquesta melanxia i i, i és, és, és, eh, són lletres i són cançons que s'adapten molt bé pues, a aquesta imatge prototípica que tenim de Seattle, de ciutat freda, gris, eh, humida, que, que és molt característica pues, en, en mesos de, de tardor i hivern. I, eh, i en realitat, en, en, en l'època que, en els dies que varen veure Seattle, pues, es va revelar com una ciutat molt... Eh, eh, molt, eh, molt cordial, en, en un clima molt, molt assolellat, molt, molt suau, i, i costava un poc de, d'empeltar i ses dos, eh, i ses dos eh, realitats. I, I sí, lecció de, dels títols de, de les cançons en un 95% eh, correspon a, al, a l'amic eh, José Ricardo Marc, que és un eh, erudit en tot allò el que fa, però especialment en, en la música. I, i si, i si te desentona d'alguna manera la, eh, la tria de l'himne dels Real eh, eh, Salt Lake és un poc per la meva culpa. En aquesta quota del, del 5% vaig incloure dos cançons, una és esta i l'altra l'Amèrica Amèrica de, de Nino Bravo, que és un poc el símbol del, del llibre en el seu inici. I bé, va ser com una, com una quota que li vaig ahir eh, imposar i dins d'un poc també la meva estima i adoració pel, pel soccer i que també tenia prou a veure en, en com transcorria aquest capítol en concret. Molt bé, anem un poquet curs de temps, però recomanem als nostres lectors que llisquen les peripècies d'infantesa més tendra de Vicent Xilet al bordo d'un 127 mm, Exacte. anant cap a Basauri escoltant Nino Bravo en un radiocasete. I bé, per acabar el llibre, eh, ens deixarem moltes històries que no podem parlar per qüestions de temps, no podrem parlar del tòtem de Seattle, no podrem parlar de, de les lligues de, de softball de la presó d'Alcatraz amb Lorenzo Murrieta com a, com a gran ídol del joc, sí. però sí que vull posar un poquet de l'accent en, en l'elecció dels municipis que, vi, que visites, sí. perquè comença a Seattle, després viatgem a Portland, que és la ciutat del <laughs> Portland que tots coneguem més, més quotidianament, i en aquest viatge que acaba en San Francisco, eh, a banda d'aquestes grans ciutats, també hi ha eh, localitats xicotetes, com puguen ser Seaside, que abans ja hem parlat sí. d'ella, que seria un poc un, una ciutat americana típica dels 80 o dels 70, no? Així, rotllo Pacific Blue i tot això. Exacte. Tillamook, que és la, la, una ciutat que la veritat que jo quan llegia els capítols m'agrada molt, que és on està la fàbrica de formatge Tillamook, que és, sí, que, que és una institució. Sí, que agrupa a 110 cooperatives que a banda eh, el, respecten el, el tractament, la, la creació un poc del, del formatge a la manera tradicional i que li varen plantar cara de forma heroica a multinacionals com, com Monsanto. Una espècie d'anecop a l'americana. Sí. I també tenim Arcata, que, no, que és, una, és una de les poques ciutats americanes on el bipartidisme ha, ha mort i sí. governen els verds. Sí, el, el Green Party. I és, és una ciutat pues, que té una trajectòria i una tradició molt, molt hippie i que encara, i que, i que encara conserva. I és una ciutat molt, molt llibertària, ara a banda pues, adaptada pues, a tots els avanços eh, sostenibles i, i ecològics i que té també una història molt bona perquè és la ciutat que té el cinema més antic dels, dels Estats Units que l'any passat va complir 100 anys i és el, és el cinema, n'hi ha cinemes que són encara més, més antics però este en particular eh, és el primer edifici que es va crear com a cinema expressament com a cinema, perquè durant els primers anys del, del fenomen pues, s'adaptaven theaters, no? sí, s'adaptaven els, els, els teatres i, i este en, en realitat pues, encara encara funciona. Varen veure allí una pel·lícula de, de Woody Allen, els seients pues, estaven una miqueta de ringlats i, i trencats i estava tot un, un, un poquet eh, eh, sense massa eh, manutenció, però bueno, eh, va ser una, una dels, un dels moments especials del, del viatge. N'hi ha altre cinema, en, ja que parlem de, de poblacions eh, xicotetes, a Bay, eh, que, que és una eh, població d'uns 17.000 eh, habitants apenes i que conserva un dels dos cinemes egipcis que es conserva als Estats Units i que se van obrir a principis dels anys 20 pues, en tota la fascinació que va sorgir arrel del, de l'arqueologia de, de, de i, la descobració, i, i el descobriment de la tumba de, de Tutankamon. Molt bé, doncs, no? doncs amb el concepte de teatre egipci o de cinema egipci haurem de tancar este programa que se'ns està fent molt curt de temps. Sí, com ja ve sent habitual, se'ns fan curts els programes, bona i mala senyal a la vegada. I res, com sempre li diguem al nostre convidat que quan vulgui tornar a esta casa no hi haurà cap problema, a més que com sabem té moltes coses interessants a, a dir-nos. Sí. Jo molt, molt agraït i molt eh, pagat per, per l'interès que, heu, que heu mostrat i la veritat és que ha sigut una, una, una xerrada molt, molt amena i ens queda pues, això, molt de material per a un altre futur programa i si fa falta que vinga algú dels teus companys de Panenca, que així no li direm patxo, qui mos porta un bon pan de mostatxo. Sí. Molt bona vesprada.